hello friend self guide study centre में आपका स्वागत है आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ सहायक लेखाकार एवं लेखाकार परीक्षा का जो इंटरव्यू चल रहा है आज के दिन जो कि बाईस नवंबर को पूछा गया है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए चलिए देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए पूछा गया है वित्तीय प्रणाली किसे कहते हैं तो ये मैंने यहाँ इसे डिटेल में ले लिया है तो यहाँ देखिए क्या है वित्तीय प्रणाली किसे कहते हैं यहाँ है कि वित्तीय प्रणाली फाइनेंशियल सिस्टम वो प्रणाली है जो जमाकर्ताओं और निवेशकर्ताओं तथा मांगकर्ताओं के बीच फंड का आवागमन करती है और इसके बाद देखिए क्या है वित्तीय प्रणालियाँ वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर और फर्म के स्तर पर काम करने वाली हो सकती हैं ठीक है और यहाँ देखिए इसके बाद वित्तीय प्रणालियाँ जटिल आपस में निकटता से जुड़ी हुई सेवाओं और बाजारों एवं संस्थाओं से मिलकर बनी होती है तो ये वित्तीय प्रणाली हुई कि जो जमाकर्ताओं और निवेशकर्ताओं तथा मांगकर्ताओं के बीच फंड का आवागमन करती है और इसके बाद देखिए इसमें है इसके बाद देखिए पूछा गया है ई कॉमर्स किसे कहते हैं तो ई कॉमर्स पर मैंने पहले भी बता तो चुका हूँ ये दोबारा देखिए रिपीटेड किया गया है दोबारा पूछा गया है प्रश्न इसलिए मैंने इसका आंसर इसमें नहीं लिया है आप लोग पीछे का इंटरव्यू का वीडियो जरूर देखिए क्योंकि उससे भी क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं और ये वही दोहराया हुआ क्वेश्चन है तो वहाँ से देख लीजिए इसके बाद देखिए यहाँ पर है चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज जब समय समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज को मूलधन में मिलाकर इस मिश्रधन पर ब्याज की गणना की जाती है तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग जानते ही हैं क्या होता है मिश्रधन बराबर मूलधन होता है फिर उसके बाद जो भी इसका फार्मूला समझिए कि हो जाता है तो साधारण में आप इस तरह से देखते हैं चक्रवृद्धि बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन होता है और इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज हो गया और इसके बाद देखिए चक्रवृद्धि अवधि किसे कहते हैं तो इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था तो जिस अवधि के बाद ब्याज की गणना करके उसे मूलधन में जोड़ा जाता है तो उसे चक्रवृद्धि अवधि कहते हैं मतलब कंपाउंडिंग अवधि क्रिएट करते हैं तो आप लोग साथ ही साथ जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करेंगे और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए आपके एक लाइक से मेरे वीडियो को प्रमोट मिलता है और यहाँ देखिए पूछा गया है ग्रोथ फंड और बैलेंस फंड में क्या अंतर है तो ग्रोथ फंड की सहायता से अधिकतम फायदा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और इनमें निवेश उन कंपनियों में किया जाता है उन कंपनियों में किया जाता है यहाँ देखिए ग्रोथ फंड की सहायता से अधिकतम फायदा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और इनमें निवेश उन कंपनियों में किया जाता है जो बाजार में तेज प्रगति करती है और इन फंड्स में निवेश अधिक लाभ के लिए करते हैं और इस कारण से जोखिम अधिक होता है और जबकि बैलेंस फंड क्या होता है बैलेंस फंड में को हाइब्रिड फंड भी करते हैं ठीक है और यहाँ यह कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड कार्ड या सॉरी प्रीपेड कार्ड बॉन्ड और अल्पावधि बॉन्ड होता है और ठीक है यह फंड लाभदायक होते हैं और क्योंकि इनमें जोखिम कारक भी कम होता है और बहुत हद तक पूंजी की सुरक्षा निश्चित होती है ठीक है अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है हम्म, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है तो असम की राजधानी दिसपुर है और इसके बाद पूछा गया भारत की सबसे लंबी नहर का नाम बताना है इंदिरा गांधी नहर होता है इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया वो भारत में प्रथम उद्देश्य हम्म, परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया तो भारत में प्रथम उद्देश्य परियोजना हम्म, का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है और इसके बाद देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सोने का रेशा किसे कहा जाता है जूट को कहा जाता है ये और भी जूनियर असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था इसके बाद है देखिए अभिनव भारत के संस्थापक किसे कहते हैं कौन है हम्म, तो बी डी सावरकर जी जो थे अभिनव भारत के संस्थापक थे इसके बाद पूछा गया ए सी जेड का पूरा नाम बताओ तो ए सी जेड का पूरा नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एक क्वेश्चन यहाँ छूट गया है वो था गार का फुल फॉर्म बताना था G A G double A G double A R ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसे आप लोग देख लीजिएगा पिछले वीडियो में हम्म, और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कोर बैंकिंग सर्विसेज में कोर का पूरा नाम क्या है तो कोर बैंकिंग सर्विसेज में कोर का पूरा नाम जो है वो है central sorry centralised online real time exchange और इसके बाद ठीक है ये देखिए अगला क्वेश्चन है जो वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यालय कि, कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो पाँच वर्ष का होता है संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल इसके बाद देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या है विंडो सेवन में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहते हैं तो हम्म, आप लोग विंडो सेवन चलाते हो या फिर कोई भी विंडो में हम्म, तो फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर कहते हैं और इसके बाद है विंडो सेवन में एसेसरीज में कौन कौन सा ऑप्शन होता है तो नोट पैड वर्ड पैड और पेंट ये तीनों होते हैं विंडोज़ के अंदर एसेसरीज के अंदर और इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है जो वो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो यूनिक्स आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कंप्यूटर हम्म, को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए अल्ट प्लस एफ फोर का प्रयोग करते हैं हाँ, और इसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है तो मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर हम्म, पचपन परसेंट को भिन्न के रूप में लिखिए तो पचपन परसेंट को भिन्न के रूप में ग्यारह बट्टे बीस हो जाएगा और इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है ये बासठ का कितने प्रतिशत नौ है तो साढ़े चार सौ हम्म, बट्टे इकतीस मतलब इसे भाग दे देंगे आप तो जितना आएगा कि उतना पर उसका बासठ का इतना परसेंट हो जाएगा नौ तो वही आप सॉल्व कर लीजिएगा इतना आएगा और इसके बाद है पूछा गया एक संख्या अपने 20 परसेंट से 45 अधिक है वह संख्या क्या होगी तो छप्पन दशमलव पच्चीस आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा क्योंकि कमेंट आप लोग करेंगे तभी मैं कुछ सुधार लाना होगा तो अपने वीडियो में सुधार लाऊंगा चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है तो आज के लिए बस इतना है और अगर आप लोगों को पी एफ चाहिए तो यहाँ पर मुझे अप्लाई कर सकते हैं पर यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और मैं आपको पी डी प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन उसके लिए कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच क्योंकि ये शेयर करेंगे तो आपके साथ आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें धन्यवाद